Dragi penzioneri, u Imteku pogodnosti za vašu kupovinu uz odgođeno plaćanje do 12 mjeseci, a pored toga potražite televizor snižen samo za vas. Panasonic LED TV sa dijagonalom 81 cm i HD rezolucijom za 44 km mjesečno. imtek.ba